Hallo, ich möchte euch heute unsere Lights Pro Isomatte vorstellen. Diese hat 690 Gramm, ist 8 cm dick, hat eine integrierte Synthetik-Isolation und, einen, und ein Packsack wird mitgeliefert für das schnelle Aufblasen. Diesen Pump Bag kann man auch als Kissen verwenden. Man kann ganz einfach aufblasen und Luft reinpressen und drücken. Macht ihr fünf bis zehn Mal. Dann ist die Matte voll. Da könnt ihr ganz einfach den Pumpback weggeben und durch das Rücklaufventil fällt die Matte dicht. Die Matte verfügt über eine Isolation, wir können sie leicht um 0 Grad verwenden, also Frühling, Herbst und Sommer ist kein Problem. Wie gesagt, am Anfang könnt ihr den Pumpback auch als Kissen verwenden. Ihr könnt einfach eure Kleidung in den Pumpback geben und zusammenrollen. Schon habt ihr ein komfortables Kissen mit Matte.